Hai, ini video pertama gue yang betul-betul ngebahas tutorial dan kali ini kita bakal ngebahas apa itu vibrato. Vibra itu adalah gabungan dari beberapa bending, bending up dan bending down, ke atas dan ke bawah. Banyak orang sudah main vibra secara naluri alias secara nggak disadari, itu karena vibra ditemui di kehidupan sehari-hari. Misalnya, suara sirena, suara gerungan motor alay di sore hari, suara emak-emak yang lagi ngomel, atau suara mama yang naik motor, kelar hidup Fibra yang baik itu mengikuti ketukan dan tempo. Oke, ini contoh fibra yang pertama dengan nilai 1 per 4. 1 artinya dalam satu bar 4 per 4 kita mengayun fibra sebanyak 4 kali. Jangan bingung, kita bahas belakangan. Ini contoh fibra kedua, ikuti nilai nada 1 per 8. 1 per 8 artinya dalam satu bar 4 per 4 kita mengayun fibra sebanyak 8 kali. Ini contoh fibra ketiga mengikuti nilai 1 per 16. 1 per 16 artinya dalam 1 bar 4 per 4 kita mengayun fibra sebanyak 16 kali. Fibra bisa dilakukan menggunakan tangan kiri, fretting hand, atau menggunakan tremolo atau whammy bar untuk menemukan nada yang lebih luas. Sebelum melakukan fibra, kita harus mengetahui nada apa yang harus kita tuju. Kita tidak mau efek fibra yang kita mainkan malah membuat lagu yang kita isi terdengar jelek. Ini contoh yang salah. nada yang seharusnya dimainkan. Nah, ini contoh yang benar. Pada tablatur, vibra dilambangkan dengan simbol bergelombang seperti ini. Yang artinya nada dengan simbol seperti itu harus kita mainkan dengan vibra. cukup sekian kali ini, silahkan lihat bagian deskripsi untuk tablaturnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tutorial selanjutnya.